امين قرر انه يتحداني بانه صوب له ساندويتش ب 10 دقائق خمس دقائق ب 10 يورو صوب له ساندويتش ب 5 دقائق ب 10 الاورو مقابل 10 الاورو اذا عملها ب 5 دقائق راح اعطيه 10 يورو Bring that ass back like a boom boom boom boom boom. جاهز 1 2 3 اكشن What do you want for the sandwich? What do you have? cheese, jambon, cheese sauce. مكتوب على المكتب بصحة راح اخويا نور وانا واحد عشرة دقائق Absolutely. هنضرب معانا عشرين القارة عشرين القارة والله العظيم ليش في تاني انا رايح شكرا بزاف اعز صاحب في الدنيا شكون اللي يصوم دو ساندويتش خمسة دقائق واحد والله العظيم الله يكثر من كل امين امين ديروا له subscribe احكي لكم على ال like. ديروا له like وديروا له subscribe Bring that ass back like a boom, boom, boom, boom, boom. واخيرا في جزيره واخيرا اصدقائي الكرام واخيرا اصدقائي الكرام لما اكلنا الساندويتش ما عرفت شنو وقع له مشى نام شويه دابا فا دابا في اختو باش يسالي معايا هاد الفيديو كنقول لكم انا عيد مبارك سعيد عيد تعاود ان شاء الله بالصحه والسلامه وجميع المتمنيات على جميع الامه الاسلاميه وشكرا لكم بزاف نتمنى يكون هذا الفيديو خفيف ظريف عليكم شكرا بزاف ان شاء الله تكون حبيتوا امين بالفيديو وعلى فكره السندويشات كانوا كثير طيبين بنحبكم كثير over Vario Bhai. Do subscribe.